Доброго времени суток, друзья! Я всегда на своем канале иногда показываю посещение каких-то фабрик, да? И я что-то все время забываю показать такой маленький цех по переработке хурмы. Сейчас идет у нас как раз сезон хурмы, и этот маленький склад по переработке имеет мой друг. Зовут его Анхель Йопис. И я что-то так все время хочу его все время показать, показать и все забываю. У Анхеля склад, в общем-то, необычный. Чем он необычен? Тем, что он не продает коммерсантам свою продукцию, а только продает свою продукцию в школы. И именно у нас есть такая провинция Кастейон, он продает только в провинции Кастейон свою продукцию. То есть все школы, вот сейчас, когда идет Э, потребления вот, хурмы, на обед он доставляет всем школьникам эту хурму. Почему? Потому что он вообще не использует никаких химикатов. Поэтому хурма, она меньше по размерам, но она намного в каче качественнее и вкуснее. Но ну, давайте я зайду к нему на склад, и он нам сейчас все покажет и расскажет. Очень, в принципе, интересно. Так что оставайтесь со мной, идем смотреть. пожалуй, под звук церковных колоколов мы зайдем к нему на склад. Вот ну, это его небольшой такой минимальный склад. То есть, видите, он работает у него. То есть, совсем чуть-чуть ящиков стоит. То есть, все он собирает каждый день по чуть-чуть. Э, и потом это все вывозится в школу. То есть, на своем мини-тракторе, то есть, Склад вообще такой, вообще маленький. Ну, давайте я к нему подойду. Не ну, подойду сильно. Пусть нам расскажет. Что интересно, у него работников нет, он все сам делает. сам перебирает. Единственное, уже с Министерства образования привозят фургон, и это все забирают у него. Андрей. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A а ver, como siempre visitamos aquí y nunca no, grabamos película, ¿por qué no? Porque, <laughs> digamos, eres una persona muy conocida y muy buena por cosas de agricultura. ¿Puedes decir a nosotros, a ver, tú, cómo funciona tu almacén? Pues nada, esto es un almacén tradicional, todo queda en casa, Aquí se hace todo a mano, es todo artesanía y estos son kakis de la variedad rojo brillante y están hechos por el método persimón, que consiste en quitarle la astringencia del kaki para que se pueda comer pelado. Y entonces ahora lo que estamos haciendo son, estos ya están metidos por el método persimón, son kakis duros y ahora estos son de calibres pequeños porque son para unos colegios. Entonces los colegios tienen calibres pequeños y claro, va todo artesanal, va todo manual y, nada, la confección es así. Todo es ecológico. Estos caquis eh, no tienen ningún producto químico y son para, para las escuelas, para los niños, porque son pues calibres pequeños, porque claro, si a un crío le metes calibres, calibres grandes, pues no pueden es demasiado para ellos, entonces son calibres pequeños. Y no tiene mayor misterio, pues esto se va seleccionando todo manual, si ves alguno que tiene alguna pequeña tara, pues lo tiras aquí a una caja, que no se tiran, porque luego vienen los vecinos y se llevan luego para casa para comer, pues al día, como todos los días, es la misma, la misma faena, pues se vienen y se los llevan. Ah, pues esta caja, se puede decir que esta caja tú das a sus paisanos gratis. Exacto, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto que gratis. Por supuesto que gratis. entonces eh, cualquier persona puede entrar, se tal, cogen todo lo que quieren. Y sí, sí, o sea, ellos vienen, hay, hay vecinos que vienen y se llevan dos o tres o cuatro kakis para comer al día y ahí mañana vienen y hacen lo mismo. Se llevan otros dos, tres, cuatro kakis y ya está, no tiene mayor misterio. Y esto, pues claro, es algo rápido, también no tiene misterio, se pone y nada, y es ir haciendo las cajas, ir haciendo las cajas y ya está. Y más o menos hay 70 unidades por caja. Y no tiene mayor misterio, eso es. Así que nada, espero que os haya gustado esto un poco. Sí. Bueno, nos probamos, es de verdad bueno. Oye, pero una pregunta más. A ver, dime para nosotros, a ver, ¿cómo te va a influir coronavirus? problemas de estos? ¿Cómo llevas tu sumadura? A ver, mi negocio, como al ser de pequeño agricultor, pues me influye poco. Lo que pasa que sí, hay que reconocer pues que hay que cumplir el protocolo, hay que ir al mercado a horas que no haya nadie y eso. También es verdad que ahora se consume más fruta, aunque el precio no es lo que, lo que debería ser, pero es lo que hay, es lo que hay. Bueno, entonces tú, bueno, estás manteniendo o ganas como... A ver, no, hombre, yo me gano el jornal. Esto es como si trabajara en una fábrica que yo es eso, unos días gano 100, otros días gano 80 y ya está, y nada más. Es así la cosa, así que eso es lo que hay, eso es lo que hay. Bueno, pues nada, muchas gracias, que yo conozco que tu producto es muy bueno Bueno, esperamos que no, no, po- claro, y no podemos decir porque tú no vendes solamente No, no, vendes no. para personas, no. de- para, para escuelas, ¿no? Yo al hacer poca cantidad está ya palabrado antes de empezar la cosecha y yo vender a particulares no vendo. Vale, pues nada, muchas gracias por todo. Nada, Vale. vale, buenas tardes. Vale, hasta, luego, Hasta luego, hasta luego. Ну вот, в принципе, вот такой короткий сюжет. Я вам показал, как работает такой небольшой склад. В то же время, как сейчас во время коронавируса люди не останавливаются, то есть все равно они работают, что-то стараются делать. Это вот один из позитивных таких моментов, что не все встало. То есть, видите, в агрокультуре, в Испании все-таки люди работают. Это очень хорошо. Я только могу пожелать своему другу успехов, чтобы у него все было очень-очень хорошо. Ну, на этом я заканчиваю свой небольшой репортаж. Так что, друзья, оставайтесь со мной. Всего хорошего.